Olá! Para registrar a verba para propaganda, você vem na aba Propaganda e faz a alteração que desejar. Porém, antes de clicar em Save, você deve preencher todos os outros campos. Bom, é isso e obrigado.